Goeiemôre en baie welkom by ons eerste deel van ons Bybelskool oor 1 Petrus. Nou die volgende klompie weke gaan ons kyk na hierdie wonderlike brief waar waar eh, Petrus, so het die ou mense gesê, dis nou die eh, vroeë Christene, Petrus die apostel van die Here, waar hy sy weergawe van die evangelie in die praktiese lewe gegee het. Met ander woorde, hy het nie gaan sit in geteoretiseer oor die Christelike lewe in hierdie brief nie. Maar hy moes aan 'n gemeente skryf wat in 'n baie moeilike situasie was. In die situasie gaan ek net nou verduidelik, maar basies het hulle gelei en swaar gekry juis omdat hulle Christene was. En nou was die groot vraag natuurlik vir hulle, moet hulle Christene bly? Nou waar het hierdie mense aan wie Petrus nou uh sy brief geskryf het, waar het hulle nou eintlik vandaan gekom? En dis interessant dat Petrus in die eerste vers van sy boek en ek kry net gou my Bybel hier skryf aan die uitverkorenes van God wat verspreid woon in die provinsies van Pontus, Galasië, Kappadosie, Asie en Bithynie. Nou as 'n mens mooi kyk na die kaart wat so lyk en die kaart sal nou verskyn dat jy dit baie duidelik kan sien. As 'n mens kyk na hierdie kaart, dan sien 'n mens dat hierdie provinsies in Turkye gelê het. In bo uh uh aan aan die bokant van Turkye het jy Bithynie en Pontus gekry dan Asie was eintlik die westelike deel van die huidige Turkye met Efese as sy hoofstad en dan het Galasie en Kappadosie so aan die regterkant as jy na die kaart kyk aan die regterkant gelê. So dis 'n baie groot gebied. En die interessante hiervan is natuurlik dat dit gemeentes was wat Paulus goed geken het. Uh wat beteken dat hy waarskynlik daar sendingwerk gedoen het. Ons lees mos dat Petrus gereis het. Hy was by Paulus daar in Antiochië. En uh, uh, uh ons weet dan nie veel verder waar hy verder gereis het nie omdat hy nie briewe nagelaat het nie, maar hierdie brief sien ons dus dat hy oor 'n groot deel van Asië gemeentes gehad het wat hy hom voor verantwoordelik gevoel het en hierdie brief moes uh aangeskryf het. Nou het die navorsers deesdae Eh, baie moeite gedoen om te kyk waar presies het die Christene in Asië en in Bithynie en Pontus Pontus gebly. En hulle het agtergekom dat die Christene eintlik in klein dorpies uh eh, gekonsentreer het. Maar nie in die dorp nie. So jy moet jou nie 'n Moroletta Park gemeente voorstel nie. Jy moet jou 'n klein klein plattelandse dorpie voorstel waar almal mekaar geken het en dan net hulle met die navorsing agterkom dat die Christene dikwels so bietjie aan die buitekant gebly het. So teen die bergie uit of waar ook al en uh, sulke los families of groepe so in die dorpie gevorm het. So as ons dus hierdie brief lees en uh, sien dat dit aan die gelowiges in hierdie wye gebied geskryf is, dan beteken dit dit aan Christene geskryf is nie in 'n Moraletta Park situasie nie. Maar 'n Christene wat in gemeenskappies wat mekaar geken het, uh wat daar gebly het en hulle Christenskap daar moes uitleef. En dit was juist die probleem. As ons nou kyk na wat die situasie in die gemeente was. Uh sien ons die volgende. As ons mooi kyk, is die volgende transparant wat gaan opkom en ek weet nie of hy mooi uh julle mooi kan lees nie, Uh, hy kom nou op en dit vra wat was hierdie situasie van hierdie gemeente. En ek het daar 3 verse uit die brief gevat om te kyk wat leer ons oor hulle. En dan in hoofstuk 1 vers 6 lees ons verheug julle hieroor. Nou jy sê nie vir iemand wees bly nie as jy dink hy's dalk nie bly nie. So hier was 'n bietjie eh, ons kom agter iets bietjie van 'n probleem, maar hy sê wees bly hieroor selfs al is dit nodig dat jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. So die gemeente was onder beproewings, verskillende soorte beproewings en dit het hulle bedroef gemaak. Hulle was hartseer, dit was nie lekker nie. En dan gaan ons aan in hoofstuk 3 vers 14 lees ons maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is met ander woorde omdat julle Christene is moet julle dit as 'n voorreg beskou. So hulle ly en hulle weet nie hoekom nie dis vir hulle swaar. Nou sê Jens Petrus wag so 'n bietjie hy wil hulle moed inpraat. Dit is eintlik vir julle 'n voorreg. En dan sê hy moenie bang wees vir mense of julle laat afskrik nie. So duidelik het ons hier nie met 'n situasie te doen waar mense doodgemaak is nie, maar waar mense se optrede teenoor hulle hulle bang gemaak het. Waar hulle onseker was hoe om om op te tree omdat hulle gedink het hierdie mense kan hulle skade berokken. En nou lees ek 'n laaste vers om ons hierdie gemeente te beskryf, hoofstuk 4 vers 3 tot 4. En daar lees ons die volgende: In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes. So hy sê julle toe toe julle nou nog nie Christene was nie, het daar dinge gebeur uh wat deel van julle lewe was as ongelowiges. Julle het op 'n sekere manier geleef. En nou lei sy dit en hoor net hier. Julle heidense begeertes is losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgodery. Nou stel jou 'n gemeenskap voor, 'n groep mense wat se alledaagse lewe beheers word deur dronkenskap, welis, wille partytjies, ehm um, uh, losbandigheid. En dit alles onder die dekmantel van hulle aanbidde god afgodery. Hulle doen dit nou omdat die god hulle dit toelaat. En nou kom die snaakste sin amper die hele Petrus wat hy sê nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom meegaan nie. Die Christen het gesê eh, ons kan nie meer so leef in hierdie dronkenskap, in partytjies, in welles, in seksuele mis uh grype en die soort van dinge nie. Ons wil nie meer so lewe nie. En toe sê hierdie gemeente, maar wat ag die uh, gemeenskap, maar wat hoe is dit dan moontlik dat julle dit nie meer wil doen nie? En dan staan daar hulle beswadder julle. Hulle maak julle naam sleg. Nou moet ons vir al hierdie laaste gedeelte goed verstaan want dis waar die sleutel lê uh om hierdie hele gedeelte goed te verstaan. In daardie tyd was daar 'n baie belangrike beginsel. En dit word weergegee in hierdie transparant. Was daar 'n baie belangrike beginsel wat in daardie tyd uh gefunksioneer het? En dit was naamlik die beginsel van harmonie. Nou wil ek net eers vir julle wys hoe het so 'n partytjie kan 'n mens sê gelyk. En ons kry uit die antieke tyd hierdie beelde. Dis kom van potte af ensovoorts. En nou as ek dit nader bring kan julle baie duidelik sien, jy weet die musiek en die dans en uh die drinkery daai ou daar aan die linkerkant en hoe hulle seksuele hulle vergryp het. En dit was algemeen aanvaar in daardie samelewing. Ehm uh, daar is die snaaks gekyk as jy so 'n partytjie gehou het nie. Omdat hulle gesê die gode verwag dit van ons, Bacchus, die god van wyn, is bly daarmee en ehm uh, die vryheid, ons is vry mense, ons kan dit doen. Maar die groot beginsel agter dit alles was in hierdie transparant van die harmonie. Nou het hulle gesê as jy na die wêreld kyk, want onthou hulle het nou nie die Bybel gehad om vir hulle mooi te verduidelik wat reg en verkeerd is nie. Wat hulle gehaat het is hulle oë en hulle ore en hulle ervaring. So hulle het na die wêreld, na die samelewing rondom hulle gekyk. En dan het hulle gesê maar wat hou hierdie wêreld bymekaar? Wat sorg dat hierdie wêreld nie uitmekaar uitval nie? Nou dit het die eerste Griekse filosowe het al daaroor gepraat. En dan het hulle gesê, weet jy, ons sien dis water en vuur en lig en die soort van dinge het hulle gesê hou alles bymekaar. So daar was harmonie. Die een ding was afhanklik van die ander ding. En as jy na die natuur kyk, is die bome afhanklik van die water en die sonskyn. En die voëls is afhanklik van die bome om in te bly. En dan is daar weer ander diere wat afhanklik is van die voël. So het hulle gesê harmonie is die absolute belangrikste beginsel in hierdie lewe. As jy in harmonie leef, is jy reg. En daarom het hulle eintlik gesê dat enige iets gaan solank ons dit saam doen, in harmonie doen. So as ons as groep mense, mense in hierdie dorp besluit ons hou 'n vyf partytjie. Dis goed. Ons wil die gode tevrede stel met hierdie partytjie. In ons drink op die partytjie. Ons doen dit saam. Niemand uh uh uh, uh doen dit nie. Dan is ons reg. Ons doen presies wat ons moet doen want ons tree in harmonie op. En nou hier kom die Christen hulle sê nee. En wat gebeur er nou? Hulle breek daai harmonie in die dorp. Skielik is daar mense wat nie meer wil saamwerk nie. Skielik is daar mense wat sê Aikona, ons doen dit nie. En daar breek die harmonie uitmekaar uit. Jy moenie nou dink dat die dorp se mense met die Christene tevrede was nie. Wat nou gebeur het is hulle het gereageer teenoor hierdie Christene as soos die Engelse gesê het en ons altyd toe ons kinders was het. Maar jy's nou 'n regte ou spoilsport. Jy mag nie meer saam speel nie. Dis presies wat hier gebeur het dat hulle die Christene stelselmatig uit die samelewing begin uitdruk het. Dat hulle die Christene begin ignoreer het. En om dit nou maar so te stel in ons taal, jy weet as jou kind by die skool is, dan niemand met die kind gespeel nie en of gepraat nie. En as jy in die straat afstap, dan draai almal hulle rug op jou. En dit was in daai tyd nog baie erger omdat dit 'n klein dorpie was waar almal eintlik in harmonie van mekaar afhanklik was. En skielik is die mense van wie jy ook afhanklik is by die werk of by die skool of in jou omgewing van jou buurman, skielik is hulle almal kwaad vir jou. Hulle ignoreer jou. Hulle beswadder jou. Hulle skinder oor jou. Nou dit dink ek nie kan in 'n gemeenskap waar ander mense eintlik verskriklik belangrik is, waar jou menswees eintlik van hierdie groep afhang. Jy moet deel van hulle wees om regtig mens te wees. Dit kan sekerlik nie lekker wees nie. En nou sê die hierdie klomp Christene, is dit nou regtig die moeite werd om in so 'n situasie 'n Christen te bly? en in kom Petrus. Petrus, die apostel van die Here wat die Here leer ken het. Hy gaan nou vir hulle 'n bemoedigende brief skryf. 'n Brief waarin hy hulle moet oortuig hoekom hulle Christene moet wees, maar nie net dit nie, ook hoe hulle Christene in 'n wêreld moet wees wat nie altyd vriendelik is nie, wat jou nie altyd goed ontvang nie. En daarom geliefdes, wil ek vir julle wys hoe lyk Petrus se verduideliking wat besig is om aan te gaan. En dit kom in 'n transparant wat so lyk, hoe moet die gemeente die situasie trans, uh, hanteer? En die eerste verklaring wat hy dis eh, of een van die belangrikste verklaringe wat hy gee is in hoofstuk 5 vers 8 tot 9. Kom ek lees dit vir julle. Wees nugter. Wees waaksaam. So hy sê vir daai gelowiges as julle daar in die straat afstap en julle sien hierdie klomp mense wat hier rondom julle staan of by die werk instap, wees wees wakker. Moenie dan aan die slaap wees nie, want julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Jy het te doen met die duiwel daar. Die rede waarom dit met jou swaar gaan is omdat jou vyand nie net hierdie mense is nie, maar die duiwel wat in hulle bly en wat uiteindelik daarop uit is om jou uitmekaar uit te skeer, om jou as gelowige te breek, om jou van God af weg te kry. En dan sê hy bly standvastig. Jy kan julle hoor hoe bemoedig hy hulle in die geloof en staan hom te. Soos hy na jou toe kom is die manier waarop jy vas staan, die feit dat jy aan jou geloof in Christus vashou. En dan bemoedig hy, sê moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Dis die lot van die Christen om in 'n wêreld te leef waar daar vyande is. Vyande wat jou wil uitmekaar skeer as Christen. En dan sê moenie moed verloor nie. God het vir jou 'n antwoord. En dan in Hoofstuk 4 vers 12 gaan hy 'n stapie verder en hy sê geliefdes moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan jy ontwerp onderwerp word nie. Hy praat van hierdie vuurproef ook eh, in Hoofstuk 1. Hy sê dis nie vreemd dat dit met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer jy in die lyding van Christus deel want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms. In hierdie gedeelte moet 'n mens mooi bekyk want hy sê moenie verbaas wees as hierdie dinge met julle gebeur nie. Né? Want dit gebeur wêreldwyd met gelowiges dat die duiwel hulle aanval. En dan sê hy wees liewer bly. En nou hierdie vier proef is dus iets wat wat jou geloof toets. Wat wat sê maar as hierdie duiwel na jou toe aankom, gaan jy in jou geloof vasbly staan? Gaan jy daaraan bly vashou? So jy moet dit byna elke keer as die duiwel so na jou toe kom, moet jy sien dit sien as dat dit 'n toets is vir jou geloof en of jy as gelowige aan die Here bly vashou. En dan sê hy wees bly omdat Jesus ook so deur die duiwel aangeval is. Die duiwel wou hom aan die kruis met deur sy lyding uitmekaar skeur. Hy het hom tot die dood toe gevat. Moet sê dit was nie die einde van die storie nie. Jy moet bietjie verder kyk. Jy moet bietjie die groter verhaal bekyk. Om dit so te stel, jy moet bietjie in die studeerkamer van God instap en presies kyk hoe God na hierdie hele situasie kyk. Want daar's 'n wederkoms. Daar's 'n toekoms. Jy as gelowige het 'n pad gekies wat nie soos die pad van die duiwel of soos die pad van hierdie mense in uh losbandigheid en in allerlei wille feeste en in seksualiteit eindig nie. Daar hou dit nie op nie. Dis nie die hoogtepunt nie. Die hoogtepunt is jou pad gaan verder. En dit is dan ook hoe hierdie brief begin. As ons nou en ek gaan weer my Bybel neem en ek het dit vir julle uh beskryf in 'n transparant wat so lyk wat het die gelowige? Wat het jy as gelowige? En nou begin uh Petrus sy brief nadat hy hulle natuurlik nou gegroet het en so aan begin hy in vers 3 deur te sê Christus se opwekking uit die dood. Die feit dat Jesus gekruisig is, sy lyding en sy opstanding. Dit is die kern van die boodskap van die Christen. Daardeur, juis daarom, op grond daarvan het ons 'n boodskap omdat Jesus die pad vooruit geloop het. En dan sê hy op grond van die feit dat Jesus uit die dood uit opgewek is, dat hy opgestaan het uit die dood uit. Kan ons weet, ons gaan ook nuwe mense word. Hy gebruik die wonderlike term God gaan ons nuut gebore laat word. Met ander woorde, die ou mens, hy gaan nie 'n uh, eh, uh, paneelklop doen nie. Hy gaan nie so 'n bietjie hier en daar aan ons reg klop nie. Hy gaan ons nuwe mense maak soos 'n baba nuutgebore word. So gaan hy vir ons 'n nuwe lewe gee. Dit is wat hoofstuk 1 eh, vers 3 sê. Jy as gelowige is nie in hierdie wêreld wêreld sonder 'n toekoms nie. God skep jou eintlik nuut. In hoofs in eh, hoofstuk 1 vers 5 sê hy dis omdat jy glo op hierdie Jesus wat aan die kruis gesterf en opgestaan het. As jy aan hom glo en jy lewe op hom bou, dan kry jy deel in sy lewe. En daarom sê hy in vers 3 se einde, julle het nou 'n lewende hoop. Nou hoop in die Bybel is nooit ek hoop dit reën of ek hoop dit gaan goed of of wat ook al nie. Jy weet so iets van ag ek weet nie, maar eh, ek ek dink ek hoop maar dit werk so nie. Hoop in die Bybel, die woord hoop is 'n woord wat altyd op 'n vaste fondament staan. Met ander woorde, hoop beteken altyd dit gaan definitief verseker gebeur. Daaroor hoef jy nie onseker te wees nie. Alwaaroor jy bietjie onseker moet wees, is jy weet nie wanneer nie. So dit dit gaan oor die tyd. Ek weet nie wanneer nie, maar ek weet dit gaan gebeur. En daarom sê hy hierdie lewende hoop is aan die hemel gebind, is aan die erfenis wat nie sal vergaan nie, dit sal nie vuil word, dat dit nie meer uh, aanvaarbaar is vir God nie. Dit word eintlik bewaar in die hemel. Hierdie hoop is gefokus op dit wat God vir ons bied. En nou word hierdie woord erfenis gebruik. Nou erfenis is natuurlik in ons terme iets wat jy kry as iemand doodgaan, sê maar jou pa gaan dood, dan erf jy. In die Bybel is dit nie so nie. In die Bybel gaan God nooit dood nie om dit so te stel nie wat in die Bybel gebeur is dat die erfenis is eintlik dit wat aan God behoort. Al God se se seënings, sy wondere, dit wat deel is van God. Dit bly syne. Maar as jy die nuwe lewe het, kry jy deel aan dit wat aan God behoort en dit noem die Bybel jy erf dit. Jy word deel daarvan. So Hy sê vir hierdie mense, as jy dus in die straat afstap daar in jou dorpie en die mense draai hulle rug op jou, moet jy een ding weet. Jy moet vir jouself sê ek het 'n hoop. Ek weet verseker dat my pad na God toe loop en dat ek dit wat God het gaan erf. Dit gaan myne word. Dis hoe ryk ek is. Dis hoe vol my lewe is. Maar dan in vers 6 sluit hy af met 'n baie belangrike opmerking hy gebruik die woord dunamis krag. Hy sê die krag van God bewaar julle. Dis dis God self deur sy krag wat julle vashou. Wat julle verseker van julle finale redding. So hy sal julle vashou tot die finale redding kom en dit verwys na as ons eendag hemel toe gaan met die wederkoms. Daarom sê hy dit sal in die eindtyd geopenbaar word in vers 6. God hou ons nou in stand. Hy bewaar ons nou omdat ons op pad is na hierdie versekerde gewaarborgde saamwees met hom. En dan kan 'n mens maar net sê wat neer wil jy hê? Wat meer moet jou bemoedig dat in hierdie lewe nie sulke losbandigheid en goed jou vasbind nie, dat dit nie die sin is hierdie met hierdie vleeslike lewe soos die Bybel dikwels daarvan praat nie. Dis natuurlik belangrik. Ons is hier. Ons moet hierdie lewe leef. Ons moet volgens sekere reëls die spel speel. Maar jy mag nooit daai spel speel op so 'n manier dat dit jou hoop verduister nie, dat jy vergeet wie jy is iemand wat deur God 'n nuwe lewe gegee is en in hierdie wêreld sy erfenis gestalte moet gee nie. En daarom wil ek afsluit met 'n laaste uh transparant wat so lyk en ek gaan hom probeer verduidelik. Probeer asseblief dit op die skerm volg. Ons begin daar, julle sal sien daar is so 'n eh, wolkie met aardse lewe. Dit sê ons lewe in hierdie wêreld. Maar daar gaan 'n punt kom waar ons doodgaan. En dis daai blok met die dubbele lyne. As die Bybel oor die dood praat, dan sê die dood is soos 'n gevangenis. Veral in die Ou Testament het die mense eintlik gesê, weet jy, hierdie aardse lewe is eintlik wat belangrik is. Hiskia sal byvoorbeeld vra as uh, die Here na hom toe kom en sê alles is nou verby dan bid hy Here gee my nog 15 jaar in hierdie lewe. Hy bid nie soos Paulus vir my is dit wins om te sterf nie. Né? Nee. Dat nou, want daar's 'n toekoms nie. Hy het nog nie van hierdie toekoms geweet nie want hy het gedink die dood is die einde van alles. Dis waar jy as jy jou lewe verloor inbeweeg. Nou kry ons en daai kom jy natuurlik nooit weer nie behalwe as ons kyk na enkele gevalle soos Lazarus wat opgewek word, lewend gemaak word, weer terugkeer na die aardse lewe toe, maar weer doodgaan. Ja, hier is 'n dogtertjie ook, né? Hulle is maar net tydelik teruggebring uit die dood uit, maar kon nie die dood ontsnap nie. En dit is die belangrikheid van die opstanding van Jesus waarmee hierdie hele gedeelte van Petrus begin. Dat Jesus het gegaan Hy het gesterf aan die kruis. Petrus sê hy's in die doderyk in. Hierdie Petrus is die enigste een wat dit vir ons vertel dat hy in daai doderyk in is vir 3 dae in hierdie gevangenis. Maar dat die mure van die gevangenis oopgebreek is deur hom, nie waar die deur is waar hy ingekom het nie, maar aan die ander kant om na en dit sê die groot grys pyl Hy breek deur die deur die dood. Dit is hoe ook, ook hoekom Paulus sê hy die dood oorwin. Die gevangenes kan hom nie meer vashou nie. Hy breek deur die dood na die ewige lewe toe. Daar kan jy dit sien in daai ster daabo. So aan die ander kant van die dood lê 'n nuwe lewe, lê God se lewe. Dis waar die krag van God, sy teenwoordigheid, dit wat aan hom behoort, met ander woorde sy erfdeel, 'n werklikheid is. En nou, en dis daai groot pyl wat bo oorgaan na die gelowige toe. As die gelowige in Jesus glo in sy kruis en opstanding, kan hulle die pad stap wat hy gestap het. Daarom sê hy hele lewe deur Christus. Want deurdat jy deur die dood kan stap, daai grys pyl na die ander kant toe weet julle julle het die lewe. Daardie is julle werklike bestaan. Dis wie julle is. Daarom moenie vaskyk en vasloop in hierdie aardse lewe of bang wees vir die dood en die doderyk omdat jy dink daar eindig alles nie. Vind jy sin in die lewe? In die feit dat jy aan Jesus behoort, dat jy in hom glo, dat hy opgestaan het, die dood oorwin het die tronkdeure van die dood stikkend geslaan het en die mure stikkend geslaan het sodat ons deur die dood uit hierdie lewe kan leef. En daai daai pyl daarbo sê vir ons as gelowige vandag waar jy daar sit moet jy net een ding besef. Dis jou lewe. Dis jou hoop. Jy hoop omdat dit verseker is. Jy hoef nie bang te wees nie dat jy jou lewe gaan verloor of dat jy gaan misloop nie. Nie as jy in Jesus glo nie. Wat wel seker is, is dat jy nou in hierdie lewe uit hierdie krag van God kan leef. Hy het jou iets gemaak. Iets bo hierdie wêreld. 'n Kind van God. 'n Uitverkore. En daarmee wil ek dan afsluit met die manier hoe Petrus sy gemeente groet as hy sê Hierdie brief kom van Petrus, 'n apostel van Christus. Dis vers 1. En nou uh, gaan hy verder en hy sê aan die uitverkores van God, die een op wie God se hand gelê het. Vreemdelinge vir hierdie wêreld, mense wat nie in die aardse lewe of in hierdie tronk vasgevang is nie. Aan hulle het ek geskryf. Ja, soos God die Vader vers 2 dit vooraf bestem het, het hy julle uitgekies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word deur die bloed van Christus. Wat 'n wonderlike bemoediging. Volgende week gaan ons dan nou so 'n bietjie verder kyk na hoe Petrus hierdie gemeente van hom wat swaar kry omdat hulle gelowiges is. Hoe Petrus hierdie gemeente verder bemoedig omdat hulle die uitverkores van God is. Tot volgende week, totsiens van my Jan van der Walt. Mm -hmm.